姐，我现在要搭两点十分的车，然后现在已经两点五分，了，差五分十秒。我在南港的高铁站，然后我最后还是没有赶上那台车，因为我买的是台北到彰化的。 今天的 vlog 有点不一样，因为我回到我的家乡，然后可能你们没办法感觉到，不过这边的花花草草对我来说都是一种熟悉的感觉，对。 的角度来带大家看一下田尾，然后田尾以前不是这样子，人根本没有那么多。如果你要来田尾的话，宜兴园是一个定点，像我身后这个宜兴园。其实宜兴园本来不是这样子，在地的都知道，以前宜兴园是。 如果你要来田尾的话，这边可以租车，然后近期规划成观光景点，人超多的。呃，来田尾的话可以先从一切开始玩，然后附近有很多摊贩跟小吃。你看，全部变成叶配的形状了。不过这边的地，这边的地意外的好滑，算是优点。 嗨，这是租脚踏车的地方。如果你的要，嗨，如果你想要租，想要来田尾玩的话，不要租脚踏车。对，有。 在田尾的民生路，然后我一堆朋友都住在这一条。然后最近呢，有一个点特别爆红，带大家看一下。这单你过来后了。这就是野性狼。樱到的皮，仙人掌皮啊。可以。做朋友家，开我愿意。然后如果你要买书的话，报我名字又比较便宜。 <laughs> 然后，他们家附近就是这个农村仙人掌园。据说呢，就是有个部落客跟大家讲，这边有很多很神奇的景点，所以他在这个月突然爆红。给大家看一下。 仙长里面大概是长这样，可能照片比较好看。其实里面是一个本来是一个私家的一个园地，然后里面有一对阿公阿妈，年纪非常大。喂阿杰，咖啡，我朋友就住旁边，然后其实这边进进出出突然很多人嘛，但是。 很多人都来这边看看、拍拍，都不会买东西。这边还是呼吁大家，如果有能力的话，可以买点东西，因为他们老人家做盆栽非常辛苦。对，好，不要只拍照，也可以买点纪念品，这样。看得到吗？这就是我提到的教会。 然后小时候我被家人送到这边家里，所以在这边学会打鼓。教会很酷，它就开在三合院的旁边。然后以前这边全部都是田，教会有没有看到？以前这边全部都是田地，所以你会看到这个教会是盖在一堆田的中间，非常漂亮。可是现在已经被盖成其他东西了，可惜啊。 都变了。OK，我就找下一个景点给你们看看。然后教会旁边就是这个船屋，船屋餐厅看到。我我现在在船屋的船上，然后它的设计概念有点像是在田里面。 开一艘船那种感觉，所以他在一大片田的中间放了一艘船。可是现在这个船已经不像船了，带大家看一下，有没有，对，已经不像船了。然后他这边有养鸵鸟，鸵鸟，鸵鸟没了。这边是不用钱的，所以有机会可以来看一下。 造型的船屋，然后教会能看到教会。来， <laughs> 跟我来，跟他。 接下来民生路到底有一个推荐的地点，就是我朋友家。但是你不要小看我朋友家，我朋友家开博物馆。阿伦，准备开博物馆。哎，阿伦，都回来。建宏，嗨，哥哥，我们家博物馆就在这边。 对对对，老师有开放的，但是不能拍的，你们想要来看就自己来吧。真的，里面很精彩。然后他们家不止博物馆，他们还有资材区、造景区、塑胶区、陶瓷区。然后这边都是资材区。现在来到他们这边的造景区，他们家跟园艺有关系的，么都卖。小到装饰品，大到造景，真的，么都卖，超夸张。民生路到底。 最大的一间资材店，龙盛木化石博物馆。如果找不到就报龙盛就对了， <laughs> 超大全、超有名。听我就是这样，花花草草的，非常的悠闲。然后几乎都是一些种盆栽啊、花草之类的。然后最近这边这条路离心远附近这条路都是变成。 观光化，所以很多吃的跟电动脚踏车。所以这边一到假日都非常多人，虽然有点破坏了原本天尾的感觉，不过观光嘛，有机会还是可以来玩一下。 二姐，露个臂下。我现在在田尾的田间小路，我现在想要带大家去看一下晚上田尾的特色。对，就在前面。OK。其实晚上的田尾呢，一到七点之后就没什么节目了，所以大，所以呢大家几乎都会去朋友家打个牌干嘛之类的。但是呢。 我们这边因为种一些作物的关系，他们会开一些电灯泡控制它们的生长，所以这个现象意外成为天尾的非常特别的夜景。我身后就有一大片的景色，所以带大家看一下。看到，岂不只有这样？你可以看到远方。 后面也是一大群，全部都电灯泡，非常特别。OK，我现在在另外一个田边，你看到处都是啊，一大片啊。然后其实不难找，一年四季几乎都开着灯，所以你们有机会来田尾过夜的话，可以出来走走。然后其实看不到星星的，光害特别严重。不过。 晚上真的很漂亮，有没有看到？这边夜景真的很棒。我在这边录 ending 好了，今天的 vlog 就到这边结束，然后。 回乡下感觉真好，彰化真很棒，田尾更棒。然后你们有机会一定要来这边看一下，下次见，拜拜。彰的日常，然我录个 v l o 然后我起码是 VTV 安排了。 我整天也讲大意，对，然后也大意公交不停等车，我就不无讲了。其实我讲国语嘛，一种台湾，一讲啊，台湾国语。我们现在在炸鱼家烤肉，然后其实他现在是要工作的，他现在在那边洒水，洒水的目的就是不要让那些土飞起来，不然我们等下就吃土。这是他家，多大。 好吃！哦，我看是老哦，哇，好甜。这个就是田伟晚上的活道。阿娇。